И снова все меняется, мир перевоплощается, но тебя не изменить. Может как-то позвонить или как-то написать, но я хочу тебе сказать. И снова капли по стеклу, и я так и земной тону, но я не знаю почему. Но я когда-то слышал смех. Напротив был успех, и я услышал тихий звук Мой трофей возвращается, но тебя не изменить А может как-то позвонить или как-то написать Но я хочу тебе сказать Ты снова капли по стеклу и это видел свет и в сети Он был весь успех, но сейчас слышу только смех на этой планете Я не хочу тонуть Ты никогда не услышишь ответ от людей, которых нет Если упал, встань и иди кого не смотря Тебе не помогут люди не те Не ждут, чтобы ты не сумел, но ты успел Утро летала в свете Танцуем, как дети Это мой истинный путь В ультрафиолетовом свете на этой планете Я не хочу хочу тонуть, я не хочу тонуть.